пыльная до трещин Хочу туда, где сны будут вещами А ты идешь ко мне навстречу Шаг вперед, вагон до конечной Смотришь в глаза, я забываю, как надо дышать Тебя лишь хочу Слишком зависимая с тобой телефона Миллион сообщений в WhatsApp И тебе отвечаю снова Хоть обещала себе молчать Ты где-то близко, но не рядом Зачем мечтаешь? письма Слишком за.